الوجع كبير وعم تتحمليه لحالك وانت اخدي دور القوية هموم كتير والعبء عم بزيد وانت بعدك قوية جواتك شمعة عم بتدوب قلبك مزين بالحزن روحك محبوسة بالعتمة ومن برا بعدك قوية عم بتصرخي وما حدا عم بيسمعك الصرخة جواتك مدفونة المسؤولية تقلت عليكي وما فيكي ما تضلي قوية انت لنفسك السند وعذابك شريكته مخدة سريرك اللي وحدة بتشهد دموع لياليكي بس مع كبر الوجع قوتك بتزيد بنعمة الله اللي حميكي رح يجي اليوم ويقرر الكون لقوة صبرك يعطيك التحية لا تيأسي ولا تخافي دفعت التمن من عمرك الغالي وبإذن الله معركتك ربحانه